laba diena šiandien pamokoje išsiaiškinsime kas yra mišrieji dvigarsiai ir kaip atpažinti jį žodyje o gal tai jau žinote mišrųjį dvigarsį sudaro du garsai mišrusis dvigarsis tai neišskiriamas balsio ir priebalsio junginys esantis tame pačiame skiemenyje jie sudaromi iš balsių a e i u ir priebalsių l m n r kaip manote kokie tai garsai taip tai yra al am an ar l m n r er, il im in ir ul, um, un, ur. Pavyzdžiui, žodyje spalva yra mišrusis dvigarsis al. Žodyje banga yra mišrusis dvigarsis an. Įsidėmėkite, kad mišriuosius dvigarsius sudaro du garsai esantys tame pačiame skiemenyje. Taip pat įsidėmėkite, žodžius keliant raidės žyminčios mišriuosius dvigarsius neatskiriamos tai yra abi paliekamos toje pačioje eilutėje arba keliamos į kitą eilutę kaip žodyje rasti mišriuosius dvigarsius pirmiausia reikia žodį perskaityti ir suskiemenuoti Tuomet žodį skaityti po skiemenį ir žiūrėti ar tame skiemenyje yra mišrusis dvigarsis Atlikite dvi užduotis WordWall programėlėje. Jums reikia nuskenuoti QR kodą. Pirmoje užduotyje atsakykite, ar duotuose žodžiuose yra mišrusis dvigarsis antroje užduotyje suskirstykite žodžius į dvi grupes yra mišrusis dvigarsis nėra mišriojo dvigarsio sėkmės dėkoju už dėmesį